بات سمية واللي يقول صبر تسمر اللغة مشات ما يفوتوش السطر توصل تسمر زوز بقاو من عشرين صحاب توصل تفهم باللي الواد ما يضروش مطر بلاصة قلب تعمل ماكينات لغة مخك كاش يختار ينسى عباد نسات لغة انت تحب الويد تاخذو من الخضار زيت تتعدى العطار تاخو كوانينات خويا يزينا من المرض تنطر بوساتك تعيش تغزل الواقع برزانة وتكور ترقد يفوتك العرض فزت في موتك بتطيش تطلع الفكره في مخك تتطور وقتك يجري شكون يرجع لك البوصله كل تشري فك الفرحه ليش تحوزنا تولي اللغه الكل فلوس ملي تفيق تحب فلوس ملي تفيق تحب تبوس ما احنا ومرحمناش ريوسنا بسمي والوحود وقت بدنك تكبل ومخي كسر الحدود وقت لغة تتبدل وطيش يفزد الموت وقت تغلط وتكمل وشوعي يقرب الموت وشبعي بعد مشاكل وطمعي معاك نفوس طلعت وعد ما تاكل سمعت بعد الفلوس طلعت بعد شطيح منعت بعد بدروس ما مطيت صوابعك مليح وطلعت بعد العروس اللي حاجتك بيه صار نحب نفوقوا فلوسنا ما احنا طريقة سبيتار ما خلناش ريوسنا ما خلناش قلوبنا حتى كعملت بدلت دارت اللوبيا حتى كسبرت نطرت من الساك فلوس لفلوس تعمل في الريوس الريوس تملي في الساك الساك يعني جنود جنود يعني اتاك اتاك يبني في حيوت لحيوت تبني وراك وراك تجري بالصوت والصوت يعني ما تراك ترجمها نمشي ونوضح في الفيجن نخسر الافكار لكن نوزن ريليشن نمشي ونوضح في الفيجن نخسر الافكار like I'm losing religion نمشي ونوضح في الفيجن نخسر الافكار like I'm losing religion نوصل نحتار كش نرقو مسماري منداري فاقوصة للبتشز اللي تنجم